Hajde da istražimo šta znači oduzimati brojeve. Recimo da želim da shvatim da shvatim šta je 4, šta je 4 minus, minus 4 minus 3. Jedan način da se gleda na ovo jeste da se počinje sa 4 objekta. I dozvolite da prosto nacrtam 4 objekta. Dakle, tu imam 1, 2, 3 i 4. I kada, e, ovo su ovdje četiri objekta, kada kažem minus 3, odnosno ako hoću da oduzmem 3 od 4, jedan način da se razmišlja o tome jeste da ću skloniti 3 od ova 4 objekta. I hajde da to i uradimo. Tako da ću skloniti 1, sklonit ću 2 i sklonit ću 3. I primetite, sklonio sam 1, 2, 3 objekta. I koliko mi ih je preostalo? Pa ako počnem sa 4 i ako sklonim 3, ako oduzmem 3, 4 minus 3, meni preostaje, preostaje mi jedan objekat upravo ovdje. Dakle, 4 minus 3 jednako je 1. Fascinantno. Hajde da uradimo još jedan ovakav. Hajde da provalimo koliko je 5. Koliko je 5. Koliko je 5 minus 2? Napišemo to na ovaj način. Recimo da želimo da provalimo nešto, neki znak pitanja. Neki znak pitanja. U stvari dajte da ovo samo raščistimo ovdje. Uradit ću to ovamo. Recimo da imamo neki znak pitanja. Dakle, postoji neki nepoznati broj ovamo, prosto ću staviti znak pitanja ovdje. I kažemo da je nepoznati broj jednak, jednak je 5 5 minus 2. Minus 2. Minus 2. I koliko će to biti? Pa hajde da to vizualizujemo. To znači da imam 5 stvari i da ću od njih skloniti 2 i to će biti ono što mi je preostalo nakon što počnem sa 5 i nakon što sklonim 2. Dakle, imam 1, 2, 3, 4, pet stvari. Sada ću skloniti dve od njih. Sklonit ću jednu i dve. Dakle, sklonio sam jedan, dva objekta. I koliko mi ih je preostalo? Pa preostalo mi je ovih, ovih, e, to ću raditi u drugoj boji. Preostale su mi ove ljubičaste stvari ovamo. I koliko je to, koliko mi je preostalo, pa će mi 1, 2, 3 od početnih 5. Dakle, nešto je jednako 5 minus 2, to nešto je 3. 3 je jednako 5 minus 2. Dajte da ovo prosto zamenim sa 3. Tako da vidimo da je 3. U stvari dajte da napišem 3 u istoj boji. Dakle, vidimo da je 3 3 je jednako 5 minus 2. Ili bi mogli da kažemo da je 5 minus 2 jednako 3. Kako god.